У каждого человека внутри существует предел. Предел чувств, предел боли, предел слез, предел ненависти, предел прощения. Поэтому люди иногда могут долго терпеть, долго молчать, долго делать выводы. А потом в один миг взять и уйти без слов и объяснений как-то так.